सब्सक्राइब करिए डिजिटल मथुरा चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल मथुरा चैनल में तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अब आप अपने घर बैठे ही अपनी रेल की टिकट कर सकते हैं अब आपको रेल की टिकट करवाने के लिए रेलवे स्टेशन की लंबी लंबी लाइनों में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही अपना समय व्यर्थ करने की आवश्यकता है तो दोस्तों रेल रिजर्वेशन कैसे करते हैं ये जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप रेलवे की साइड खोलेंगे I R C T C railway की साइड खोलने के बाद ये देखिए आप पहले क्लिक करेंगे यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करने के आप देखिए यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है पहले आपको यहाँ पे साइन अप होना होगा अब साइन अप होते हैं तो साइन अप होने के लिए यहाँ पे आपको जो आपको अपनी यूजर डी रखनी है आप यहाँ पे अपनी यूजर डी बना लेंगे यहाँ पे अपने पासवर्ड जो आप याद रख सकें यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेंगे यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे दोस्तों यहाँ अपना फर्स्ट नेम या मिडिल या लास्ट या जेंडर क्लिक कर देंगे मेल या फीमेल जो भी हो या दोस्तों मेटली स्टेटस मेरिड अनमेरिड या दोस्तों अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो दोस्तों यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो स्टूडेंट हो या कुछ ही नौकरी कर रहे हो जो कुछ फिलहाल में कर रहे हो यहाँ पे क्लिक कर देंगे या अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे यहाँ पैन कार्ड नंबर यहाँ आपकी जो भी कंट्री है वो डाल देंगे अपनी आई आईडी या अपना मोबाइल नंबर तो दोस्तों यहाँ के बाद इस वक्त में अपना कंट्री चूज कर लेंगे यहाँ अपना आपका जो भी एड्रेस है मकान नंबर जो जो भी अपना पूरा एड्रेस है वो डाल देंगे तो दोस्तों भरने के बाद यहाँ अपना कैप्चर कोड डाल देंगे ये जो ऊपर दिखा रहा है चार अंकों का इसको करने के बाद आप यहाँ सबमिट कर देंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर आईआरसीटीसी की रेलवे की साइड है आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाओगे तो दोस्तों आप यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद आप देखिए आप यहाँ से होम पर जाएंगे होम पर जाने के बाद आपकी आपने जो भी अपना यूजर नेम बनाया होगा वो अपने यहाँ पर आई डी डाल देंगे और आपने जो भी अपना पासवर्ड बनाया होगा वो यहाँ पासवर्ड डाल देंगे और ये यहाँ कैप्चर कोड डालेंगे जैसे कि ग्यारह आई एन एन आई ए यहाँ पर लॉग इन कर देंगे यहाँ पर लॉग इन करने के बाद आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी जैसे कि हम यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ ये देखिए तो दोस्तों जैसे आपको कहीं टिकट करनी है तो आप यहाँ से अपना स्टेशन डालेंगे ऊपर से जैसे कि हम डालते हैं मथुरा तो मथुरा का कोड है एम टी जे मथुरा तो दोस्तों यहाँ से मथुरा सेलेक्ट कर लेंगे तो मथुरा दिल्ली तक की ट्रेन देखनी है तो D E L H I Delhi तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको कौन से डेट को जाना है मुझको जाना है जैसे कि अप्रैल को तेरह तारीख को जाना है कर देंगे या सबमिट कर देंगे देख तो दोस्तों तो यहाँ पर दोबारा अपनी आईडी लॉगिन करेंगे यहाँ पर दोबारा लॉगिन करने के बाद दोस्तों देखिए थोड़ा सारी दिक्कत यहाँ पर दोबारा डालेंगे एम टी जे मथुरा से डेली जाना है हमको एच आई डेली यहाँ पे जो है जो तारीख को आपको जाना हो तारीख चूज कर लेंगे या सबमिट कर देंगे ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी आपकी ट्रेन जा होंगी सब ट्रेन यहाँ पे आ जाएंगी तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ से टिकट बुक करनी है तो दोस्तों देखिए हमको जाना है यहाँ एक्सप्रेस में तो हम स्लीपर बुक करनी स्लीपर क्लिक करेंगे अभी दोस्तों स्टेट में कोई टिकट बुक नहीं हो रही है तो थोड़ा पीछे आते हैं जिसे हम बुक करते हैं फरवरी में जाके एक फरवरी को बुक करते हैं सबमिट दोस्तों हम इसमें निजामुद्दीन एक्सप्रेस में हम यहाँ स्लीपर क्लिक बुक करेंगे यहाँ पे देखिए सत्रह फिलहाल में सीट है एक सौ सत्तर टिकट यहाँ पे हम बुक करते हैं ओके यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस भर देंगे या नाम ये जो भी आप यहाँ मांग रहा होगा आप सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट कटवा देंगे तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें